mwebale bagala bagenda bayisa bulungi kuno kwekweyama kwange muganda wange tebandika enjaga tubere fenna nze nono tuli basajja ba people power bano babobi wai era batumidde naye mubuweereza bwaffe seeka kojja wange mutabani wange eri gye twagenze tugenda kuweereza bonna oba oli musiraamu oba oli mukatuliki oba oli mu seven siday oba tolina diini ngaolina zino wallahi gemujje gendi nga bayibuli wegan anaabaweerezanga mukama ffe yebazibwe mmwe nolwekyo oba oli wenareb oba oli wetuli bapiko powe ebyo byakomye kati tuli batahaji katimba erinya ewammwe jangu tuweereze insha allah tutambuze byonna ate nga mmaliza ebigambo byange wallahi hadi katongole sirumwangako kitange majwala yafa n'abalala naye ngenda bagenda okunangirira ngaekyalwe tulonda wallahi enseeta bannange teriyo kizibu kyonna mwabalina wano embuto enene ng'oyagala okusala olubuto totawanakola ebintu bibiri genda olyerundi mu banka ebenja ekulema nga batwala ebibyo ekyokubigenda eh, mu kalulu ng'olaba bakatwala oba otwala wallahi awo oyinza okuwulira amazima ga katonda kyava agamba egarakabaofu empala musiramu sigenda kubasosola nebisigaddewo naye ono muganda wange naye mugole tebandeke ye memba wa palamenti owebbaale gwe baleese ate wabadde faamu ya kitange aji katongole ngaekyanga tugenda okulonda adde mabega ne haji bita wallahi ansanze mu buzibu nga nlinganga gubudde ogubakubidde zorosmafarikunatok majalina nasamwali na atharu e eh, aidina wallahi ngaobuulira fenna tugubagubana tetucak sabatu ng'obudde bugayeggaye adde emabega ngambulako esente nalina njagala miliyoni makumi asatu adde emabega ngamba kaseruku kyekiganye mugamba haji wallahi mane abasajja bagala bana bagenda okukuuma akalulu akwata wano we yali akutte mumanyi agamba bebeka kino kyembadde nakyo nkikuwadde naye ngenda kwongera ngenda nakuwa entekulula ku lwokulayira lillah wallahi omusajja katajagalako kalulu la nuridu minkum jazaa wala shukura ina nakhafu yauma min rabbina yoma abusa ye kuguma inshallah kubanga sirina kyakukola era ffe tuze mu bigere lwakubanga ebigere eh, engatto mwe tubitadde tuyambalika otunulira abantu abali wano wonna nga baze kuzika muganda waffe mukulu waffe mukwano gwabangi ati musekatongole naye tewali kyakkola tumusabire ayamutwale amutututeko atuwe amuwa ekiwumulo ekyemirembe amulamuza ekisa ebirungi byakoledde obusiraamu nebyakoledde efamire ye mungu abimuteremu baraka ibere enunuziye amanya agangeza hajimu amutu katongole mutabani womugenzi anywamu tukatongole nyimiriza wane baganda bange n'abaana baffe bonna nga tutuusa okwebazaalo ddala ffe tusaba nti awava okugulu wadda muggo naye katonda atuleetereyo katongole omulala ku lw'abantu b'ebbaale naddala tindyani bumuluka mwe tusibuka mwenzaalibwa ate naye gy'abadde akolera emirimu gi haji katongole guwumula mirembe naye erinnya lyo n'ebyafaayo byo bijjukirwenga ku maaso g'ensi eno nze tebandeke kyalisi omubaka omulondo ow'ebbaale ndi wa nuupu naye ate tuliwo ku lwamaanyi g'abantu ate amaanyi g'abantu ge maanyi ga katonda tubaagaliza okungubaga okulungi ne mukadde waffe tumuwerekere mirembe katoole abaddere kyankuutira twaziika wano mwanyina nandagana ngamba tukube pulaani nayitaaku nagamba tukube pulaani nangamba abazeeyi ngenda kubajjayo eri ne betwaziika wali bonna ngenda kubaleeta tubaziike wano nage wemuziikanga era nekiramu kyendooza kukyabadde nakuba pulaani nagamba wano balina kubeera omuzigiti byanto ebintu bibiri byetubadde tunyumyako nga byasinga okunsaba nga gamba nebaze hajati fatuma okumujanjaba n'omutima gu hajati fatuma yali avuuse musawo lumundu nali ndijja manyingula eddagala lya ali katongole omusawo nampa eddagala nemukubira ekifaana endaga siri eyo nedoozi siri eyo toligula nawaganya omusawo paka lyampa eddagala alikatongole yali ayagalira gyakozesa nolwekyo yankuutirira nangamba mwebaze buli wetwabeerangawo balinga ngamba nebaliza hajati oyo hajati abuhaji afudde musiimu nnyo gyoli webali mujanjama ekirala kyeyatukuutidde yakyenjogedde ekibuli nga nsaba kanto n'abafamire hajji abadde ayogera kuzimba muzikiti wano nenyumba eyebijja n'okusengula bali abali wali ekasanga e ti akole ebijja ebirungi tuzimbewa nenyumba ye n'okuzimba omuzikiti ebibaddemu nkola oba muntu obirayire nsaba tukituukirize tuzimbewa n'omuzikiti ne byonna byalisatulagibwe okola kaato tukolere wamu inshaallah assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu saba allah amuwe ekiwomulo ekyemirembo batakiwanirira nnyo bakungubazi bannaffe mbuga mutusaasire simanyi kyakwogera kubanga okuva amawulirega tutuuseeko tetunaba kutereera naye mwebale kutugumya ate fenna kafabire tugumidde kumwe era twebaza nnyo ekimu ekyo tukoleddwa okuyamba okwerekera muganda waffe bataata baffe webali haji bagalalwo waali ne taata sula waguma naye bombi bakosefu tebasobodde kujja okwogera gye muli bali hakibagala lwatu ddewali mwena mukimanyi mukosefu tatasula alyawo maaso naye ku katebe so mwebale nnyo mwebalire ddala salamu aleikum basebo ne banyabo eyo puroguramu tugitegedde era nzizabadde naffe olunaku lweggulo era abalinaffe olunaku lwaleero mwakoze omulimu gwa ttendo nnyo okusinziira etwasuze ewaka wafuwalye kasangati nga tutunula abooluganda wallah tenabayo mu uganda muntu gwebagala kwenkananga nze salale omusajja yewangu ne disiti eyekyalo munakyalo disiti poling station kupoling station wallahi kwejja wallahi mwebale bagala bangenda bayisa bulungi kuno kwekweyamakwange muganda wange tebandika enjaga tubere fenna musiraamu oba oli mukatuliki oba oli musevensid oba tolina ddiini ngaolinala zino wallahi gye mujje gyendi nga bayibuli wegamba timujje gyendi mwenna abakooye era bakitowereddwa nabbe tunaabaweerezanga mukama waffe yebazibwe mmwe nolwekyo oba oli wenarem oba oli wakife tuli ba pipo power ebyo byakomye kati tuli batahaji katimba erinje wammwe jamutuweereze insha allah tutambuze byonna ate nga mmalize ebigambo byange wallahi hadi katongole sirumwangako kitange majwale yafa nabalala naye ngenda bagenda okunangirira ngaekyalo tulonda wallahi nseeta banange teriyo kizibu kyonna mwabalina wana embuto enene ngaoyagala okusala olubuto totawanakola ebintu bibiri genda olyeroni mu banka ebengaekulema nga batwala ebibyo ekyokubiri eh, genda mu kalulu ngaolaba bakatwala oba otwala wallahi awoyinza okuwulira amazima gakatonda kyava agamba يدعوه في البلد دعوا الله مخلصين له الدين ولما نجوا الى البر زاهوا ايه nolete bakwano gwange sijja kubaswaza ndi wamu muyonna ndi waki munekwateko mujje tuweereza enshallah obusiramu sigenda kubasosola nebisigaddewo naye ono mugwanda wange naye mugole tebandekeye memba wa parliament ow'ebbaale gwe baleese ate wabadde faamu yakitange haji katongole ngekyanga tugenda okulonda adde emabega ne haji bitaa wallahi ansanze mubuzibu nga nlinganga agubudde okubagubudde zosmafaliku natoku majalina nasamwali na atharu e eh, aidina wallahi ngaobuulira kwenna tugubagubana tetukyasobola kusaliriza mbiri wallahi nalina musabatu ngaobudde bugayegaye adde emabega ngambulako esente nalina njagala miliyoni makumi asatu adde emabega ngamba kaseruku kyekiganye mugamba haji wallahi mane basajja bagala akalulu akwata ono yali akutte mumanyi agamba bebeka kino kyembadde nakyo nkikuwadde naye ngenda kwongera ngenda nakuwa ente ku lunaku lwokulayira lillah wallahi omusajja akatajagalako kalulu la nuridu minkum jazaa wala shukura inna nakhafu yauma min rabbina yauma busa